Pago 3 Tecnau della tua disoligia in Amsterdam. Felice di Manchon al vi tenanto e chiui spectas la anta mediton cae la mediton Indiru, preniere premiere giusta tempe cae felician tagon al ciui alia e chiui spectas post tri tagoi au auscultas per la podcasto post tri tagoi No, mi volas vediti con vi io au oh, ne nur pripensi la situazione che ogni vivas nun kai shinas al mi che la generala sinteno della homoi estas trovi nova in maniero in por giui i alla vivon malgrau la malfacilaggio do io sense estas ondo de creemo nun mi pensas en citiu situazio c'ha la nova la malnovai, pardonu, la malnovai voioi ne plu funccias, cae la novai voioi ancora oni devas esplori ilin. Ciu ne? Do, uh, tion dirite, mi lasas vin al pli seriosa medito. Do, resto con ni, cun meditu, con ni. Dankon. Saluton, cae bonvenon venon al nea nova Zamenhof-a medito. O mi volas leghi cae mediti cun vi sur cae cae vortoi de Zamenhof cibi aperis en la revuo lingvo internazia cae facte temas pri el tiro el privata letero al vavo ho trompeter, au trompeter, eble. Fine de iaro 1895 au comence de iaro 1896, cae mi legas el pagio quartcent dudec tri. Existis iam Academio Volapuca, Nun de tiu ci academio restas nur ombro, quiu consistas el presidente, signor Rosenberg, cae ocdec membroi, quiui existas nominale sur la papero, sed nenion faras. Signoro Rosenberg, en liberae minutoi eldonas de tempo al tempo malgrandain circuleroin, en quiui li proponas sian propra novan sistemon laula tipo de esperanto, cae li dissendas la circuleroin alla membroi, qui au silentas au indiferente aprobas. kai signoro Rosenberg publicigas dion ciu foie el decidon de la Academia Internazia. Tiu ci el tiro racontas pri episodio ciu perdigia en la historio de interlinguistico, do ci shinas esti complete mi diru ne actuala sed gi pensigis min pri la rolo de titoloi en mi diru la instigo fari ion al homo do la episodio estas pri tiu lingva akademio de Volapuko kiu estas ne diru internacia lingvo planita plan lingvo kiu ne havis sukceson do tio sufficias por ne akademia contexto kaj do tio signoro Rosenberg invitis Zamenhof partopreni la academion por por diri che ancora ho besonatas plano anta o l'accepti la definitivan ne diru help lingvon do fakte che esperanto ne funkcias do che o okazas che homoi ah, instigas vin fari ion offertante honoran titolon sen io alia. Do, mi pensas che non citiu e diru aliro ne plu bone funccias cun multae homo certe ne cun mi eble char mi jam havas gravan titolon kiel ordinara professoro de la Universitato de Amsterdamo, quancam mi estas speciala, to mi estas, speciala ordinara, tio estu stranga paradoxo quasi osimoro, oximoro, pardon. <clears throat> nu, sed ne, ne temas primi. La afero estas tre simpla, infine. fine kiu kion oni volas titoloi lau mi devas utili por fari aferoi por ni diru doni certigon che la homo estas faca estas en la giusta posizio sed ne la inverso pro titolo estu ie la fino della processo ne processo ne <laughs> anche o processo eble ambo tio esso lapsuso freuda tra interessa parte lui ha ah, ja uh, estas di mancio carai mi estas io svaga kai mi rigardas la veteron kai anche estas hundo kiu volas eble murdi min mi ne <laughs> sias, to mi ne timas juin, sed tio povas ocasi nu ja, dankon pro via atento, cai, kiel ciam gis morgo, cai antauen, sen fine